Hello mga palalabs! Ngayon po ay eh, gagawa tayo ng peanut brittle or panutsa. Ang atin pong recipe ngayon ay isa na naman pong kutkutin na madalas pong makita sa mga pasalubong center or sa mga tindahan ng mga pasalubong. Tara na po at samahan niyo uli ang inyong mommy Love sa paggawa nito. Una po ay gagawa muna tayo ng pattern nang sa ganon maging pare-parehas naman po ang laki at sukat ng ating gagawing panutya or peanut brittle. Bali po ang aming lamesa ay nilalagyan ko po ng Manila paper, saktong-sakto po ang laki nito. Then nilalagyan ko lang po ng tape ang mga dulo nang sa ganon hindi naman po gumalaw-galaw ang Manila paper. Then gamit lang po ang ganitong takip Bali po ito ng lalagyan ng stick o. Oh. Ito po ang magiging sukat natin o ang magiging pattern natin sa laki ng ating gagawing panutya. Pero kung gusto niyo po na mas malaki ang sukat ng inyong gagawing panutya, gumamit lang po kayo ng mas malaki na gagawing pattern. After po natin itong mabilugan mga palalabs, ay tatakpan naman po natin ito or papatungan po natin ito ng plastic cover. Bali, ang isang buong Manila paper po ay kasing laki ng 1 yard ng plastic cover. Mga palalabs, ito po ay guide lang ha. Kung meron naman po kayong ibang pamamaraan kung paano nyo ipoform ang inyong mga panutya ay pwedeng pwede nyo pong gamitin. Pinatungan lang po natin ng plastic cover ang ating Manila paper, then tapean din po natin sa bandang dulo para naman po hindi ito gumalaw-galaw. Mamaya po ay makikita nyo kung paano natin ito gagamitin. Umpisa na po natin ang pagluluto ng ating napakasarap na panutya or peanut brittle. Sa isang malinis na kawali, magsangag or magtoast po tayo ng peanut. Bali, ang isasangag ko po ay 1 half kilo, pero ang gagamitin ko lang po dito ngayon sa ating recipe ay 1 4 kilo. Isasangag lang po natin ito mga palalabs ng 10 minuto na ang lakas ng apoy ay medium-low heat. Pero kung napansin nyo po na madaling masunog ang peanut, ang gawin nyo lang po ay hinaan nyo ng kaunti ang lakas ng apoy. Makalipas po ang 10 minuto, napakabango na po ng amoy ng mani dito sa aming tahanan. Then, ilipat po muna natin ito sa isang malinis na lalagyan. Gagawin na po natin ang ating caramelized sugar. Sa isang malinis na pan, maglagay po tayo ng 250 grams or 1 and 1 4 cups ng brown sugar. Then, hahaluan po natin ito ng 1 cup or 200 ml ng water. Pakukuluin at tutunawin po natin ang asukal sa lakas ng apoy na medium heat. Mga palalabs, pwede po kayong gumamit ng purong asukal lang, wala pong tubig. Tutunawin nyo lang po at ilalagay na po yung ating sinangag na mani kanina. Pero, lalong-lalo na po sa mga first-timer lang, napakahirap pong gawin. Bakit? Mas madali po kasi itong tumigas. Kaya ang mangyayari, mahihirapan po tayo sa pagsasalin or sa pagpoform ng ating gagawing panutya. Kapag kulong-kulo na po at fully melted na po ang asukal, ilalagay na po natin ang 250 grams or 1 4 kilo ng ating sinangag na mani kanina. Sa lakas ng apoy na medium-low heat ngayon, ay lulutuin po natin ito ng 10 minuto. After 10 minutes, maiiga na po ito or mawawala na po talaga yung pinakatubig at yung ating caramel na lang at mani ang matitira dito. Ngayon naman po ay gagamitin na natin yung ating ginawang pattern kanina. Lalagyan at pupunuin or susundan lang po natin yung bilog na ating ginuhit kanina para makagawa po tayo ng ating mga panutsa or peanut brittle. Sa pamamagitan po ng ating ginawang pattern, mas mapapabilis po nito ang ating pagsasalin or pagpo-form ng ating panutsa. Kaya kung itatry nyo po ito, lalo na kung gagawin yung pang business mga palalabs, yung pinaka-pattern or manila paper ay reusable po ha. Hindi naman po ito madudumihan or mababasa dahil nga po nakakover ito ng plastic. Sa mga magtatanong naman po kung mommy loves, baka naman po matunaw yung plastic cover dahil mainit po yung ating nilutong minatamis na mani. Hinding hindi po mga palalabs. Bakit? dahil medyo makapal naman po yung plastic cover, di ba? At habang sinasalin natin ito, hindi na ito ganun kainit. Tingnan nyo po yung ating ginawa, halos uniform po sila lahat sa laki at sa pagkakabilog. Palalamigin po muna natin ito bago po natin ito ibabalot. Yung ginamit naman po natin na plastic cover ay hindi naman po masasayang dahil ito na rin po mismo ang ating gagamitin na pangbalot sa ating minatamis na mani peanut brittle, or panutsa. Gumupit lang po tayo ng laki ng plastic cover na sasapat sa laki naman po ng ginawa nating minatamis na mani. Mga palalabs, palambing naman po uli ang inyong mommy loves. Please, paki-like and share naman po itong ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, is pasubscribe naman po and click niyo na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag upload ng mga bagong video. Madali lang po nating matatanggal sa plastic ang ating ginawang panutsa. Then, balutin po natin ito hanggang sa tuluyan na po nating makover ang ating panutya or peanut brittle. Pwedeng pwede rin po kayong gumamit ng mga cling wrap kung ito ang gusto nyong ipangbalot. And charan! Heto na po ang ating napakasarap Saktong-sakto lang po ang tamis nito mga palalabs dahil nga po nilagyan rin natin ito kanina ng tubig, ang ating panutsa or peanut brittle. Tingnan nyo naman po mga palalabs kapag ito po ay aking hinati or biniyak kung gaano ito katakam-takam. Napakasarap po nitong gawing panghimagas. I-comment nyo nga po pala mga palalab sa ating comment box kung ano-ano pa sa mga pasalubong center na nakikita nyo ang gusto nyong lutuin ko at kung kayang-kaya naman po ng inyong mommy loves, hinding-hindi ko po kayo pahihindian. Ngayon naman po ay alamin na natin ang buong listahan ng ating mga ingredients kasama na po ang ating full costing. Nang sa ganon, kung gusto po natin itong gawing pang business, may ideya na po tayo kung magkano ang puhunan at syempre kung magkano ang pwede nating kitain. Let's go! Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Maraming salamat mga balalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto! Mix and cook